okay alright mikono jaffe mwenna abali mu nsi okutwaliza awamu abali mu kampala abali mu, mu kenya mu rwanda south africa africa obuvanjuba oba nanyogera paka wa mikono jaffe mwenna tubalamusiza twebaza omukama olwobulamu batuwadde okuba kuma nga mukyali balamu kwetuli wano flasley channel awamu ne acarich media tuzze bbaweereza naye ate olwaleero tukoze sho yanjawulo tulina abantu ba mirundi ebiri abantu bano bonna bayivu kyekisooka kuba byebagenda okwogera byonna babinako evidence ne source of the evidence gyesitamanyi naye babinako obukakafu omuggo bayita tamale junior ali ku mukono gwange guno ogwa ddyo ate ku left kuliko nja muteeka senior player deputy general secretary owa ah, secretary general ebyo bwetuyogera bitwale dijanedda ah, eh. obwa genal secretary butono eh. genal secretary abamuwandiisi <laughs> abamuwandisi eh, ne secretary geno aba chief executive ah. hmm. ati nafuna kanaha introduction hmm. kusinga kyeyogereddeko hmm. ekyokyo nakwali twagala kwebuuza bintu byanjawulo uganda eddawa oluvanyuma okwawa gwe bayita omukyala alitwa rebeka kadaga getwatumanye omukyala eŋwaŋuli abadde ayogera buli muntu n'avunnama bwati naye bwagenza okutya olunaku olwajjo nga bamusudde ettali basudde busuuzi nmanyi nga bona okuba akawa n'osuula eri naffe twebuuza kakati tweteeka kwebuuzaako junia gyatera okugwa mumanyiiyo agwa mu nuubu ono senior player agweri abambala za bbulu sigwayo okolaki nze nzirukanya fdc ono omuddukanyi ekibiina kya fdc nange kamakogera yonna ngwayo guno omukono guli eno guno guli eno ekyawakati nza amayiga ekigwa naye twebaza omukamula obulamu bwatuwadde keep subscribing ku channels zaffe bethayo n'omukulu kaija alina chano emuso mumufunira programs ze zemba temusobola okufuna ku flashlight amu ne akarich kwe tuli tuli mu bbaweereza olunaku olwaleero nga tugenda okwogera ku bintu bingi ate nga byanjawulo tugenda kutandika ne tamale junior buza kuba tulaba abatulaba nensimye nyo okubeerako wa regional secretary wa fdc omwami eh, kaija bwe nali nga nkyasoma emakerere ndowooza nali mu ya one eh. nenimugobereranga nnyo ngakuba nenyumirwa nnyo puroguramu ze ku ntv awo ku nbs bayinanga puroguramu yabeerangawo buli lwa sande ne basajja mivule mm. naye mm. ne kabanda mm. era nga ngigoberera nnyo ono yajjangamu nnyo ku economics era byeyasoma eh. sajja muyivu ddalabythewe ah, manyi tulina ekizibu mu uganda ntulina politics wokulonda aba bamuyita batya election politics naye ate abantu ekisinga obungi nti mu uganda we dont respect knowledge abantu abagezi singa mwami kaija ate bewandisanze nti bali mu paalamenti naye ennaku zino abasinga okuleekaana abasinga okugaba ssente n'abasinga okuyimba hmm. be basinze ate okukola ki ogenda mu paalamenti hmm. so ate abayivu ne basigala ebweru ne basigala ku mativi ne bagenda nga baggwerera otandikagaa omuntu muno oyo yali ayogera nnyo naye gato tukyamulaba naye ng'ate amagezi ge tegagenze mu kifo okuyamba society so ndi musanyufu nnyo okubeera naye musajja amanyi bingi baludde nnyo mubyofuzi era mulespectinga nnyo so oyigiddeko among your key mutabani wangeyonyo eh. nyo mukulukaeki hmm? buuza kuba tulaba anjaga ah, okutwala omukisa guno okulamusa bannaffe we tuli mu buwambe ah, bannayuganda abafaayo okwagala okumanya ebigenda mu maaso naye kati mufeeyo okumanya ate mubiko byemukola buno obwambe bwetulimu ntandise okutya tuyinza obbulwamu bwetuba tetukoze byetulina okukola tetulina okukola mangu mangu ddala nsanyiza okusingana mutabani wange hmm. ale nayina kuba jjajjange naye kati yasaba okumpa lya taata hmm. eh. akati nenfuuka taata we nga ate lwakuba teyanneebuuzawo ngaagenda saidi eri <laughs> tulali tulina ebyaffe byetuzimba muteekateeka nabyo mwagaza kuba nze nali mutegeera eh. nga nze njagala muzimbe kati eriji yagenda bamutuusisa mu kisaawe kati si betefutefu ate kumuzimba hmm. ate nze nali nyomuze nga nti akola ah, bwoti kola bwoti kola bwoti kati yingira ah, kati omanyiwalaomusambi nomusango oluusi n'omusambisa nga omurizaavinga nomugaa nti agina ah, empiira egiddako tojja kugisamba yes waneda eh, aa toyagala mu draininga waliwo abasambi abafiiridde ku myaka abiri mu ebiri Mm. walwe bayitanga ba new messi nebatatuuka new ronaldo nebatatuuka new bagio nebatakolaki ebanga bawulisa mwana ndiolanaja kusa nga saa baba banajinga nebabakamula nga bakyali bato nayabika naye kakati omusambi bwasanga ategeera ekirooto kye mm. eh, amuga nti aguno ah, tojja gusamba gwa puresure najimugjako naga guno ojja kujjamu edakya kumi nezi guno ojja kugusambira ddala guno ojja kugusamba ki akale ah, agenda okutuuka wasaana okubeera nga ddaladdala ngaakuze so management yeyamba omuntu okuvaayo obulungi olunaku lumu nali nsoma ekitabo kyakazoola betrad my my leader yagamba nti mwami museven bwe yafuula genomuntu amekomanda ku myaka abiri mu musanvu uh, gundi profesa george kanyihamba justice nagamba nti mwami museveni asse omwana wa munne kuba yamubuusa zi ranks okumwa rank ya meja jenafukame komanda yalina nebira experiences nyingi zeyali yetaaga okuyiga okumutuusa ku ofiisi esinga obunene mu magye namubuuza pyu eh? so naga era kuga nti tebyosanze olusi challenges gye n'omuntu zasinkana ng'alina experiences zataalimu ziyabe kugenda ku top mm. so mbu n'ekyo kiyinza okukola obubi woonaku lumbale baduga nti ntolaba kati abaana abamu abakedde okufuuka bmp bwafuna ekisanya kimu n'agwa bwagwagwira ddala nakka wansi ani ayinza okuemployinga omutali mp mm. nga wekolera ebibyo biki byexperiensi gyaba yafunye nti olusi obusene nga tebukolaki tebwaweze akali foma empyaga babeera balugezigezi bamanyira siting allowance niba tebalina kibakoze bakolaki babasasula mm. so nga nti aa ah, ah, wetagano jangu olinnya ebino obifuna ku budde bwo akali sooka ngaotululenga mukyala kadaaga abadde at that helm okuva kinana mumwenda gyemyaka asatu mwebiri togula mafuta togula motoka yakutambuliramu hmm. togula eyatayimu eh? ka togula eya tiketi yanyonyi byonna you have been provided bikolaki bibeeraawo kanakera ku maca ga leero nagenda ku petro station omwana amugamba leeta sente tutekemu tuli kadi yabadde ekolaki yatula butuuzi so nti kigenda kale esaawa zino ngaowulira emyaka gyo okyalina ebirala byokukola obadde wekyetaaga hmm. kane bakusuula awo fe twalina eriya kateegaya yakwata mwami museveni bwe yamusuula ng'abadde amanyidde eyo life nakwata omwatuapetesio nakwata omwanamu emitwalo ebiri mwana amugamba nti egyo emitwalo ebiri gyetulaga ga mafuta tekakola ki ensisende zonna zonna zonna kalibuuze amayi museveni omubuuze miliyoni yesente ezitowa kyenkanaki takimanyi takimanyi amanyi bagula esooti bayimya nga balamuza esooti ubagula essaawa ubagula wegula emotoka so nti noba nga tobikola ki nga tobinaneyanza nnyo neyanzeege okubeera wano oyo gwebayita mukulu kaija kaka tugenda tandika direct omanyi kiriwo olunaku olwaleero tukubaganya birowoozo okuva mu bantu ab'enjawulo abato abakulu abamu n'abo betulooza basukumyeko ku myaka gitusingako sokeko ne junia mpola mpola junia mm. omanyi omukyala gwe bayita alitwala rebeka kadaaga mm. fenna ayasoma ataasoma omunito n'omunene fenna atulese mu kiyongobero abasinga mm. kitegeeza ki eri ensi yaffe e uganda ah, nze speaker wa uganda rebeka kadaaga alina ebirungi byakoledde eggwanga lye ate ewaawo waliwo nebimulemye byenzikiriza nti <clears throat> bwetunulira sisitimu yaffe naddala obukulembeze obuliwo obwa nrm obwa opposition fenna tujja mu bifo bino okulaba nti tuimpruvinga ku mbeera z'abantu n'okulaba nti abantu bafuna ebyo bwe bateekeddwa okufunamu naye nze ekyensinga okutunulira nti buli omu ajja nasavinga nagenda hmm. okulemera mu kifo si kirungi naye byonna ebyayogeddwa ku sipiika nze singa bampadde ensonga nze omukuba alowooza nti abadde atya ayina ebyokukolera eggwanga lino rebeka eh, nti abadde aky ayina byasobola okwongerako okuteekako ettafaali ku ggwanga nga lyabadde ataddeko obusoga eyabadde alina gurupu gyakomanding enene emukkiririzaamu okutereeza obwa kyabazinga ate nga n'abasoga bamuwuliriramu hmm. ndowooza ekyo ebintu bingi nti waliwo abantu mu uganda muno nga bakulembeze naye ate nga ebitundu byabwe bayina tribe value gyebongerako nga bwolaba omulangira w'ekibuli kungulu jajjawo obuisiraamu mu uganda kakati nze nandirowoozeza nti mu gavumenti eno nga gavumenti ebanga ndabirwamu buli omu alina okwerabamu fetuba tetwagala nnyo okwogera bya tribe naye mu politics wa africa tusigadde ne tribe n'amadiini hmm. nti nze nandisubidde nti okugibwawo kwa sipiika debeka kadaga si yebadde tayimu ntuufu olw'ebirala byasobola okwongerako mu society naye ate netunulira engeri gye bamututtemu nayo teyabadde nnungi nandirowoozezza nti enaarema oba eggwanga yandimusiimye ennyo kyasobodde okuteekako naye bwe ogenda mu seeke fe tukimanyi seeke ezo zibeera pulojekiti z'abantu singa ababaka be enaarema bagenze mu kokasi ne balonda hmm. ne basalawo yandibadde kirungi obutaleeta bayasi kubanga eriyo abajja okitunulira nti museveni ye yamugambye akole ki museveni ye yamugambye kino museveni yadde tamwagala so okuleeta neutality because mba temulonda sipiika we nrm nga mulonda wa ggwanga ki yonna ate nrm saagala kuginenya nti yeyina majority so saagala kuba nenya nti lwakuba nti bayina majority hmm. ah, kubanga kyo bwekiri era be bagiina kati byonna bye babadde bakola mu pate yaabwe bibadde eribbo naye nga sirowooza nti n'olanya gwe baleese naye ayina ekyamakulu ennyo kyagenda okwongera ku paalamenti ah, sooka okomeawo ye juni alowooza talina kyamaanyi ola nkyagenda okugattako mm. bwolowooza mm. mukulu kaija mm. general secretary eda ah, anti kweri ammanyi eh. ate nga nange wenenzikiriza eba misrepresentation eh, katugenderawo eh. hmm. gwe nga gwe ngaomuntu nga tonaba kwambala suuti hmm. ey'ekibiina kyo hmm. ekya fdc tufiiriddwa oba tetufiiriddwa okulaba ali twali bekaddeak obutaba mupalament obutaba mupalament mwaliobutabaira sipiika nga tegenda kuddamu okubeera chair of that seat kati ankubuulire eggwanga lya uganda mwe tuli mu buwambe ani yatuwamba mwai museven eh. n'akakundike era n'omuli ne mukyala kadaaga eh. n'olanya kuba bonna bonna bavice chairpersoni be nrm bonna baseeki memba hmm. eno gavumenti ezimba nga communist party gyolaba echina north korea cuba nezifaanana bwezityo kibazimba nero akwa penalty kiyaba kubye ali nalabye nebuza kale bigena ya 7 bizibu yale esa speaker kasika dawe nare munaye pisawe dechi emirimu dinda ko yale esa deputy speaker eh mm. nga rutse za FDC mm. gwe simaindi bomutuza wanso bulungi mm. no mubuza doctrine the values za NRM oba azikola ki azimanyi ngaasobola okuzinyonyola kati yatulaze mbu okuva kadaaga hmm. kuba kadaaga yowenrm hmm. kikumi ku kinaakyo era nzuka 216 bwe era agamba yabuuza onoolanya yali luddawa nga tuzimba enrm si be baali mu upc nga battawanya nebagamba olanya nagaa sinza kuvuganya noolanya oyu wa UPC 2016 2016 ngasaba kisanya kyo ngasaba kisanya kyo no bili na written mm bwe bali bakola ki betwala mm. so naba awe ki bwatu kati akulaga tibova kadaga abadde amaze kuba speaker emyaka aga abiri abiri kubanga deputy speaker bwabera mu chair aba speaker mm. Myaka kumi. kati bagurumizeyo muntu gwogamba nti bwokebera omusaayi gwe usanga enaremu n'omuntu omulala eyaddayagala obwo omulala wa deputy speaker mm. thomas tayebwa naye yali youth winga mu fdc beyamu abagenza okukuba ekyeyo batugambako kati gobooli bagamba fdc muli kabina ka nrm mu kooti omwo oli abeera mu ssiro eh, genda mu maaso iyo abeera mu ssiro mm, omanye tugende kubanga toyina fdc nebyeyimiriddeko nebyeyiseemu bwogita ekibiina kyenrm then lwaki bantulamu fdc lwaki siba mufinance abamu babuzabuza no ndi mukugamba kubonga obwenyina hmm. nebyemmanyi nalibadde minisito ya finance nga nyina byenkolayo gwolooza abaliyo bebansinga ah, ah. kuba alibadde ogambwa eno yerwejjula mbweriye kurimu naye abali eno ye krimu fdc ye krimu eh, ne bwe tulowooza ku uganda yanjawulo kati ngaffe mu ideologi yaffe tugamba mm. twagala gavumenti entono elini gavumenti mm. mwai museveni ye agamba eh, ayagala gavumenti enene ti buli omu amuteekemu buli tribe ebeere nagikiikirira buli simanya buli ddiini ebeere nagikiikirira mu idioloji yaffe tugamba twagala emisolo nga mitono low taxes mm. sigamba fute low taxes egisoboka mu m7 yagamba babongeze emiki emisolo eziba differences mu mm. idioloji ffe tugamba mu investiment nti e, eh, gavumenti yeyina okuliidinga mu investiment like nga notandikawo factory n'ogizimba no noyita bannansi nebagula shares mm. nebalyoka bagi owninga nogera nozimba endala nti empowering people gavumenti ya museven yegamba kyebayita investo bayina kubanga mugwira ayitainvesto olina kubangaera kati noyambala mask eh. nga yamuzungu obera investo so those are fundamentals eh? for us we believe in a one uganda one people nti buli munansi ayina omugabo shareholder wa uganda omugabo gwalina ogufunamu gavumenti ya mm7 ekolera batono dr basigi jatera okuyita eyaboluganda abako n'abemikwano bonna betololerawo kati wagenza okulaba kuteesa bwe yavudde mu palamenti naye mu kabineti ajja kubeeramu muwala we yayingiddewo muwalawo omulala ambasada gundi aa ah, ah, gundi aa ah, si ambasada gundi eh, eh, uh, consulate consular wa one of the countries nomutabani omutabani eh, um, omu yomu kubakulira amagye um, gundi muganda we yomu kati kubawandiika gundi cabinet era kati buli omu ayambuka gulu omukulu amukoleki amulowozeeko eh, so eyo yeki eh, eh, so eyo yenjawulo ffe gyetulina ffe ewaffe buli omu ffe tetulina seeke tetulina seeke ffe buli omu osobola okujja n'osaba kyoyagala era bagambo ekimu ekitawanyiza fdc to over democratize fdc eridde engulu erimanga kakati yabadde leadinga nedda erimanga yabadde leading opposition and no hey. uh, what is opposition yeah, nsibaano yeah. nkugamba hey. Eh. opposition sikaija mm. uh -uh. opposition gemasomero amabi <laughs> ze nguudo embi ze malwaliro amabi ebantu abatalina mirimu lwaki mbozza kino ekibuuzo eh. nazalibwa ngaamanyi ekigambo sunami sunami opositionyes tujja kutereeza enguudo mm. opositioni mm. tujja kutereeza emisolo opositio nokalikakalikankulagesaawa zino opositio nokalikankulagenokalikankulage abamu abajegamu batamanyi biki byetukoledde eggwanga lino siri omukwabo eh, toli omukwabo eh. mu bbiri mugumu bifo bbiri mugumu mm. singa kati wano tubaza ab'omusolo labiriza kameramaani tebatusanga no sinagusasula eh, bajja kukwata jek yali kampeyini yaffe ekyo kyakolebwa ekyakolebwatwebaza mwebale wano makerere eno hmm. yali egenda kufuuka nga atalina ssente talinyawo netugamba mwami museveni osaaga fe banagana batuwa obuyinza tugenda kwongera numbers era kati buli gavumenti yagu nakola ki netukimusuuza mu mm. manifesto tebirimu eh. najja n'agamba cosharing nti bona agendanga mu ddwaliro onaasasulanga bona ajjanga nugamba omuntu awe omusolo talina gabana bwoba omuwa mukole ki muwe bwoba tomuwa tokola ki tomuwa kosharing nevaawo netugamba mbu waliwo abakadde hmm. bano abakoledde eggwanga lino ne bakola naye nga tebakola mu gavumenti kufuna pension tebakola mu corporate organization kuba na sente za nssf Eh? abo bakaddiwa bo basasulwa batya netugamba tujja kusawo seegi sente z'abakadde mwaye museveni bwagenda okulaba abakadde batucakaliddeko balanisa okutuzinyamu amazina n'abakola ki n'abawa ebiri ebiri tegiri manifesto ye n'okulaba okuza ebina byebyobufuzi hmm. dr besigi yasobola okubaabya mubiri bugumu nga bamugamba mbwali out of order yalize mu nrm ndoza nga seeke bamulonde okumukkiriza okwesema ka pulezidenti naga mwagambye eno system ate system ebeerera seeke netukikuba so tuze byetukoledde eggwanga lino eh, n'okutuuka wano hmm. mabiri okusigalawo eh, yes n'okubako nti awareness ne bannayuganda olwawo okuyimirira okusonga mwa museveni yeri atiisa ssebo ngayokya so nti tukoze omulimu munene hmm. eh, tuyinza okuba tetunatuuka biteeka mu nkola hmm. naye gwe bayita owamaanyi akukozesa mwebale kumukozesa eh, enguudo nyingi eh. omanyi kizibu nnyo omunauganda gwatulabatemu hmm. abatuliriza kizibu nnyo kikyangu hmm. there are people who still think that fdc was a part and partial of nrm omala kyobogera bwe batyo nti bwe bagambanga sunami mbunga besijagendaye sikiinako evidence bwe bagamba nga simanyi tugenda kukola bwe tuti ate nga kugamba lwakino kizzeeko mu bantu nga bagamba nti no fdc aliba ah, njagala kukubuuza ki kyetugambye okukola netakikola bwe tugamba mwenki eryo demonstration tukera ku nguudo era tetuyinza kugamba nti ku mane tugenda kwekalakaasa mm. kampala oyo nasigala ng'alinomu era olaba dr besigye keyagenze n'agendako mu amerika eh. uganda eyinza okugamba nga nsirifu baali balowooza mu kulayira mu gyali bagenda olaifaye nga musajja ali new york <laughs> yagenze kulaba mutabaniwe ali harvard bwe twagamba wokutuwaakagenda obuuze no his thinking and, and for us hmm. tubala gwe tulindeko tukomawo mu field fe wetugamba mwenkya tugenda masaka hmm. otugaana buki mm. yese eh, bannayuganda kyebatukkiririzaamu teri kyetugamba kukola tetulina omulala akikole era bwenveeka hmm. nenkolaki kuba bwotulina nti noza teri mwaka nze gwe mmaze okubaamu egyo emyaka abiri hmm. nga sebaseeko mu kkomera omwaka neguggwako eh, sigumanyi sigumanyi sigumanyi walo gyenamala emyaka ena nga buli krisimasi njirira mu kkomera nemala emirala emyaka esatu nga buli isa njikolaki iam not a criminal hey. i fight for freedom i want to be a free man so leads you to yes because if that is the price to be in a free world for myself and my children mm. i have no problem ekyo sikiinako buki so hmm. hmm. wama nupu enguru gyeri engulu oba teriyo mukino kyentegeeza nti bulijjo tumanyi the leading opposition ebadde fdc mwabanu kumwagikuya ettale okugikuba ettale mwagikatikati gyeri mm, mm, kale leading opposition bagenda kuvaawo no actually nze gyensinga olaba <clears throat> nomikai janga bwayogedde nti opposition tezibeera paty mm. wabula ebintu ebibeera bikola ki biruma abantu abantu abasinga obungi bali mu ntalo z'ebibiina naye ne beerabira nti nze ne mwami kayija tulina olutalo olwawamu twakulaba nti obuyinza tudda mu nsi ey'amateeka ensi erimu amalwaliro ensi erimu amadagala ensi erimu abasomesa abatali disgranted nti bajja genda basomesa abaana nti basasuddwa hmm. so ndowooza nuupu ne fdc mulina ekibagatta zesharinga ideology eyo wawe njagalira lwaki mugamba nti nno waliwo embeera embi between tibuhaburwa nope and fdc what is that you think that could join us and we all become one the two parties why can't the two parties come together netuzimbe uganda what are those ideologies? that can join people together netukole ekintu uh, no of course Change kyenjaga okutegeeza Uganda tuli mu abnormal situation abantu gye baagala tubehavinga enomale abnormal abnormal an abnormal situation yes abantu gye baagala tubehavinga enomale twalinanga ekibuuzo mu p7 kye baatubuuzanga when would you drive on the right batugala keep left <laughs> eh? naye yes when you do ngagamba singa the road is half closed yes when should you drive on yes eno gasinga if the road is half closed mm. oyita ki ovugira side eri singa eno waliyo ki ekinya ekinya hey. Eh. you drive what the other side singa waliwo emmoroka efiiridde muki mu kkubo kakati ebintu ebyo bisatu mu uganda weebiri kati bweoyagala osigale mbu you are keeping left togenda kuva ogenda ku parkinga okutuusa lubalizi ba ekinya oba ogwe mukinya emoroka yekoleki emenyeke hmm. eh, oba bwebanga emoroka efiiriddewo gwogirinde empaka lwe baligikola tolivaawo hmm. so nti ekitubeeza mu bibiina kyovaola apparently mu uganda abantu bangi ogera nomusaba mukibiina nga tesimu alina okubeera nga bweyogera naye ebirowoozo bye hmm. nowakati ono yali wadde wa dp ono yali wadde wa fdc noyali wadde wa cpa nga bwate ngaomulaba bwalowooza lwaki abantu bangi obabuuza ekibiina mwoli constitution yakyo waliwo kirabyeko neyawamukabwanze hmm? nomuze oba waliwo girabyeko ebigendera byakyo ki oh, nenkwata constitution abisomenga mu ebiri hmm. ojja genda okwesanga ebigendera byagamba mu constitution nebikola ki tebiriimu nomugamba ekyo si kibiina kyo one time twagendako mu gundi ya ideology ogundi conference eh? kakati nga bagamba nti buli omu ayogera ideology omayoli kyeyakola yakwata bukwasi sente n'agamba nyina sente bweziti nenjagala bino ebintu wammanga kuba otematema sente obiteeke kakati idiology eh? bwe tugamba security defense education eh, guni mubakyala bwebite oli enteekateeka gya idiology edifaininga bwoteekako sente kale oyinza okusaba oliaga nzizange ziri mubyanjigiriza ezange ziri mumaje kozi wagengwa ya ideology ki amwe center right noga nti ah, abasuwe batu bali amwe komisi abasuwe batu bali so nti ekyo nti kakati ye conflict ye tulina kati waona abalooza nti teri kibina kibaita opposition mm. they are different parties naye olwokuba mu tulwanyisa organization oba tulwanyisa museveni kuba teri na kibina kibaita nrm nrm zote party kyovola yayita nrm organization nrm o oluusi gye twayitanga zero nrm zero kino kio nga tukira ki zero temuli kantu mulimu kintu kyamwai museveni nga bonna bonna baweereza be kati nga bwadde olaba olanya ne kadaaga baweereza ba mwai museveni tbakutoweza bagwanga ah, ah, kati wali wadde olaba kadaga nti omusajja eh, bali bagenda mujja kapapula sinze namuleeta olanya teyankubira nga ndi landani ngaatidde okukwata ensonga eyo kati nga buli omu ayogera buki bwayambye oli okukola ki okubeera kanatuukanatuuka oh, eh, eh, naga nti aa ah, gwe nkoledde emyaka abiri kakati njagala kukyusa kifo sikugoba kusyusa deployment oh, nanyini kintu <coughs> eh. mbu kati wano njagalawo ono gwefuuka vaisi mbu wavaisi bwagala oli mu kampani eh. waliwo omusajja omu kati kank eh, omusajja omu dokita ngaakyali mu gavumenti hmm. ngaomusajja yaliwo wabweyo ngajamugamba bangobye omusajja yali akola muyinura ng'akola zino zibaita way bridge mm. namuga abangobye ku mulimu edoktaga bagobedde ki gwe omusajja ow'amazima atakola ki ng'akuba akuba ebanegundi tamale mwagobye waaki ngamuga mukama waffe tamale tetwamugobye tamale twamwongedde ki twamupromoti nze omanyi kyayita okugoba we bridge eyo giraba yepima emmotoka eziyita ku luguudo mm. kakati emmotoka bwejjanga esisa kiro Mm. bakugamba biyiwe mukama wange sibiwa nti aha leeta ataano leeta emiliyoni wa bridge eyo omwana okuva ku makya mpaka saa mukaaga abama ne miliyoni taano kati n'obwa ps bwa minisita yawakisa bwagala asinga minisita wa ps omwana ali kuwa bridge kati okumujja okuwa bridge mm. mbu omugambe simanya mbu olina offisi gy'omutwalako agamba oba omukoze eki omugobye obwa sipiika obwo obulaba oli okumujja okumufula vice president alabanga amukoze eki kubanga simaa mu ofiisi mubaddemu biliyoni satu zagaba birabo eh. kugabako birabo biliyoni es mu ofiisi ya vice president ezikola ki eziriimu sipiika wa paalamenti yalagira ani agenda ebweru yabadde yakyefunza abagenda ebweru sipiika maama yagira alagaga ti gwetenda ah, tenda tenda tenda gwetokola ki era nga abantu baleeta oluga saagala gwe saagala wanyiisa wali ku cbs nonjogerako wali kugunonjogerako ndi munyiivu nnyo nofuna abakuwolereza maama musonyiwe nga n'abasajja nga babeera ku ttaka ogamba tumuwonye eh, ate era si kumuwonye nimukugamba lwaki kikyobadde olaba conflict eyo Eh, ey'abantu babiri nga tebalwana munauganda gofunemu hmm. nze mu management batusomesawe bati nti osobola kubeera effective mu office obutasukka myaka kumi one mu myaka kumi osobola okubako nebyoyiya mbu bwosukka emyaka ekumi oba oli mukwonoona kyova olabaga nemubafumbwe hmm. mukyuse ki E, e, e, ekitanda baabazungu en enyumba ne bagitula ne bagenda mu nyumba endala wabeerewo ekipya kyebagamba nti ah, sometimes mugendeeko ne mu vacation okyuse kuki ku mbeera mukazi wobeereko ne saidi eyo obukulembeze omaze emyaka ameka gwe ofiisi eyo ah, emyaka egyo etaano etaano ah, eh, no aba constitution fetwa eh, buli offisi hey. Eh. ebisanja ebyo emyaka egyegi okyuse ekirala eh, bwe ngenda mu ekirala eh. era nga nsaba ki newe mpa njagala okulemera kufe constitution yaffe tukola ki kakati ono omaze emyaka abiri hmm. baiakala nono abadde deputy era okufuuka sipiika era nakyo kifu era amaze mu bwa sipiika naye emyaka ki kumi kati ono abaddeko kumi hmm. eyinza omubuuza eh. luyalolanya kaye tugende nti mukamawe waliolo yamutwala nga talinnya kiki kyogenda okukola mu ofiisi eyo ekipya kuba kati olaa kati oli okumanyanga ejege nti ofiisi yada alina amaanyi okyeyatuuka nga abamawulire abamulinnyako olugundi n'agamba abamawulire abaludde wano bw'oba tolina dipuloma toddamu kuripotera ku paalamenti kekugoba nandutu bonabano bagoba kakati agenda ola mulimu abasigaddemu naga aa oli bwaba amaze emyaka etaano mu mukyuse kakati wabeere nga kakati buli omu n'akima nti ono ye mugagga kati bange Chris Obora akomye mu office okuba gundi agenzi Heitegezo oli yali amugo ne baile ne koti ya muzza na mugamba bakuwana ngale ku gadi tosobola kola ki kuyingira kakati osanku ba vice president ebyo tobikola ki tobikola ali mu company mwakola bamwa promotion tajiagala mm. agama njagala kuwe bridge ekuwa buriji kubanga waliwo ebiri waliwo etaano kati wabaana bano babadde abagabana kwejo kwejo baga nti bannange ono omulimu yagusaana nojja nobabuuza mulimu ki gwakoze nedda yagusaana akoze bingi byogere tebabikola ki tebabyogera ntibabuuza bano biki opposition tuko okukyusa abakulembeze n'abagana okuyingira offisi abapya waliwo etteeka lyali asponsorinze ng'alisamu honorable segona nga limuwadde obuyinza n'okufuga opposition nga bagamba nti paalamenti yonna enaalonda nga lead of opposition kati niwa nrm yalasa okujja naye simon agaa nze njaa kukula opposition nemuligana netugandwa nti etteeka erize kuyamba ki nga limu n'akawaayire omu sipiika yanaabanga n'obuvunanyize n'amaanyi agagoba lead of opposition kakati lead of opposition baba nga sipiika asobola omugoba ani gwaba aweereza si sipiika hmm. ate nga sipiika ava muki mu nrm kiba kitegeeza mbu okuuta opositioni yonna ogiyingiza muki mu nrm naye ngaolina sipiika gwegikwasiza ngaera etteeka eryo lyali ligamba eryebbago nga ligamba nti bainpendent bonna sipiika yanaabanga mukama waabwe katumulemuko naye nga tukomawo ate tukyali fena tetujja nakuwumula lwa nsonga nti obudde nabo bwetutwalaganye oba webridge nga businga obwa minisita ngaabo baali bawadde nadduli mwana webridge tomunyumiza oli omusinga kwambala suuti hmm. <laughs> nze nyina abaana bemanyi abakoze ku webridge hmm. nga nkulaga ebizimbe bakolaki naye ga nti nyina bemanyi personal nogawo yalinga ku webridge kakati gwe balowooza muke kafa kasembayo ki wansi naye nga ayina amataka galimu sikuya mairo kakati mugambe mbukatimbwe yamuwa bwa iddi bwayinura anenda bwa director kuba bwa idi bunene mm. agaba atompa director of information ngenda kola ki kasi galeko ku chalo bano enkobe enkobe yaga mze munda kwano ku, ku store wanze ma kuma store abantu te baba mu store kubanga maibuli ajja ku store ai abina ka fune ai naka mukola ki junior mm. tugenda direct ku mama kadaga mm. mama kadaga ofiridwa bikurumi ngavudde mupala ngavudde mukyo e, e, ekifo ekirina ekisava nga mwamerika yija kyayogedde hmm. nti we buliigi naye nze njagala mbeere kati efuusa slogan nze njagala mbeere ennyo feya hmm. nze sijja kukkiriza muntu kuyisibwa bubi naye nga wayisiza obubi mwami museveni yasingawo ebuliigi ennene wano webuliigi eh, yagisinga yagisinga wano hmm. era obusiimo obusinga obunene yabugaba kati gweotunulidde biliyoni satu ezinza okuba mu ofiisi ya sipiika ande muyavaisi teziriimu naye olina okutunulira nti ne mwami museveni naye ati ababaka abo beyaguze okukyalenginga akalulu k'obwa sipiika oyinza okwesanga nga twafiiriddwa ngaeggwanga ebiliyoni ezisoba mu mukaaga Hmm, just gula buguzi babaka bayisemu omuntu yekka ataguzi yabadde sisemu jjo ne mu paalamenti eri ojja kusanga nga ebiseera ebisinga nti ebiteesi waaba ayagala biyite akwata obukadde abiri bali ababaka bameka kubisaamu bamuyisizewo ebiteeso ye byaba ayagala so nze saagala kutunuulira nti woofiisi erinaki wabula leadership ya uganda wonna it cuts across abantu batunulidde nnyo ebiri mu woofiisi naye nze method nzikiriza nti ayinza okuba ayagala bintu biri mu office nzikiriza naye sijja kufunya muntu alina kantu katini kubanga kati biliyoni satu mu office y'obwasipiika ekyokubiri mwamikaija byayogedde yagoba gundi yagoba gundi those organizational conflicts kubanga nze nasoma human resource management mm. omuli naye byeyasoma eh, mm. mwena mwabisoma organizational politics mm. era buli kampani na buli kitongole akolaki era bayire nekintu discasi nga kyonna hmm. owa nrm baire kati gwetukolaki gwetulimu kakati buli omu nafunamu saidi gyakolaki gyayagala <laughs> afuna sente nafuna amaani hmm. Ah. Ah. afuna sente nafunamaanyino junia kyali mukugamba eh? kati wekiraba nti oli abadde ne ofiisi ya sipiika mm. ngaerimu esente mm. ngaerimu obuyinzangaerimu obuyinza eh, kati ojjukira luli emabega nti mm. nga claka yazigaba nga clark yakola list yajanaga na approving nazikimawo nezimwongera obuki obuyinza obuyinza kakati bulanga obadde mupakaya ne banne ngono alina obuyinza ki bwamaanyi bungi ne baminisita bwe batalina kyekugambye yewe buriji ziri bilion esatu zegezagawo bwe nina zino travel mm. bwajaga nti nkuwadde wiks bbiri neyanza neyanza neyanza naawe ogenda okudda nga site oyiwa amaki amatafaali kakati ani owakabiwo wawe bridge abakolaki songa maliriza hmm. uh, ebyo byonna ebikubya sipiika kadaga byebagamba si byabutaliimu sibirabamu nnyo makulu kubanga wogamba nti aluddeko ne pulezidenti aluddeko hmm. bonna baluddeko bonna balimuwe bridge zaagala nze kubeera manyi nze ndi musajja nkiririza mu ddiini nze hmm. njagala nnyo ekintu kikatinga cross tibwe hmm. twogera kuwa dikiteeta mu uganda tebulina kubeera kadaaga yekka wabula nga bwagambye nti omuntu bweasavinga emyaka kumi mu kitongole hmm. mukifo kubanga ekifo kikola ki kifa complasanse naye naye ogifuna kutuuka ekiseera nga ekitongole kitambulira kati nga bwolaba president museveni eggwanga amanyi nti abantu bano bwe nnaakola kino hmm. bagenda kukola kino hmm. ne bwe sitabikola hmm. era ye napima priorities zayagala eggwanga actually nga nkipinga iine kati olaba nti balese sipiika omupya eh? oyinza okwesanga abantu bangi bayinza n'okwegoba ku mirimu nga wajjawo lwoli akoze eki abaddewo mwai museven n'amala ava wano muyinza okubeera ne period ya myaka kubanga giri awo giyinza nokuba nemiitirivu to stabilize kuba kati waliwo abantu over those twende yeas eh, ngono yakuleeta kati waliwo olusinga bakuleeta notaddeyo nakusoma ngempapula tolina netiwaddeyo okusoma kubanga omanyi mukamawo ki waali kati ono bwajje nga babalanga omukoonako juni yoyo talina gundi yoyo talina omanyi bakuwa ripooti oyo abadde aliwanakola ki muyinza okgenda okwesaga nti abakozi abaweranga kikumi bagobeddwa mu paalamenti so kale kireetawo ekyo nti institution nti noli okwagala ojuzi nasanga owa poliisi saga kwogera department mwali kuba baziraba nyinza omulero nti bwebakyusa waliwo omuntu omu alina department gyeyali akulira ngagimazemu ebbanga kakati nga bonna bonna abalimu kumpi nga yabafuula kye bali yaza abatuusa ku katebe ngaosanga mayinja asatu aliwo akademu naye timuna omusajja nti agamba ffe twali baagundi kati mbwagala muneekuleeta abantu awulire nga vision ye ekola ki etuukira naye mba nga mwazimba institution eh, ng'oli amanyi nga ttaka obugasi si wange tateekawo bantu bamubeezaawo kunywererawo ateekawo bantu bamuyamba kukola mulimu atambule akole ki agende ogenda kukiraba mu palamenti ojja kukiraba judiciary yokayoka eriko nti abalimu bavaamu mangu yo kyovalamba ogiraba mbwe esooko shok says ezisobola mwami museveni okuva wano mm -hmm. ojja genda okulaba nga teri ps buli omu gwayagala naye nga mu nsi endala ba ps abo babeerawo kubanga mulowooza e, e, no mubalabanga bakozi ba gavumenti mm. naye kati bano bakozi ba bakibiina kyabyabufuzi basooka kukebera ndowooza gyoli kati ogo tune buli directo ali mupuuni mu palamenti wenarem kakati so mwami kaija nga mmaliriza nti ebyo byonna byenkubadde nkunyonyola nga mwami kaija tannajjamu ah, byonna bye buli agaa nti kadaaga aluddeko kadaaga akola kino ezo byonna teziri ezo si nsonga naye ensonga enkulu mwami kaija gye yayogeddeko nti abadde azimba power base organization hmm. awo ah, oba ofuuse hmm. mwami museveni ekintu kyatayagalira ddala yogera mu political science ne mu human rights ekitakkirizibwa kwekuwulira oba kwe kubeera nga ggwe bakuleeta mu kampani n'otandika okufuna abagoberezi hmm. palamenti eyo yayisaako etteeka yayisaako oba kyali kiragiro hmm. hmm. displeasure waliwo kyebayisa okulaga oba obutalikyebayisa recent ekintu ekyo tekyayisa bulungi nnyo mwami musebe if you can rally mps okuyisa ekintu bwekityo to the head of state so you are the threat because of the power of kadaga mm. yeye nga yesi wa amani naye ekifo kifo mm. kibadde kyamaanyi kibadde mm. kyamaanyi omuntu kiina mm. ebigenderako byamaanyi nnyo baakiwa obuyinza bungi si buyinza naye baakiwa lavulege manyi osobola okuba mukifo nga kirina obuyinza naye nga tolina lavulege lavulege mwami kaija gyekimuga onkwaaaa eh, eh, ah, ah, waronda livulege oh, eh, ba nti awo omanyi ku haiwe mm. waliwo awatali kikumi mm. nga bakkiriza nti ovuga byonna byokolaki byoyagala notukanti awo nasatu watafuta yinza kuyungua kandaga akapa akawa speed limit so leverage mm. kubanga kisoka parliament yesalira omusaala eh? kati abadde awo nga yasalawo ani agenda ebweru agomanyi yasalawo kibuzo kyali mu eh. ddiiro tunatera okumaliriza kibo kiri mu ddiiro kadaga okuva mu mweyo entebe hmm. mwaba fdc kyemufiiriddwa okukola ki kadaga obutaddemu okubeera chairperson oneda uh, kati oba onaolowinza estruggle yaffe kukigendeeza kugisa ku palament kubanganondimuno aa teri kyerifiirwa teteri kyerifunye eh. no i can assure you njagala kukubuuza omuntu gwe twala ngaekizibu mu uganda wano nambe musibe wa mwami museveni yes, eh? mm. njakubuuza omwo mbula ekintu kimu bababuuzamu abatulaba ate abatuliriza mhm. mwami mm -hmm. museveni kyabadde ayagala nga desperate akyagala okuyita mu palamenti omwo nekitayita byona biyiseewo byona bikoze eki biyiseewo biyiseewo bweba palamenti nga ebaitesobola to push back mr museveni nemga oh, no i will stop eba tekolaki eba lina kyetukoledde mpaka hmm. palamenti bamwita fungaro caps yanyimiriza bweru wa palamenti ano zali biri mwenda nanga my brother you have no liberation in this building newajo mpaka palamenti eri omulala naga nti mbwabaka wa palamenti batuuka wano tewabeerawo opposition tewabeerawo wenaremu sagala nnyo kigaza eyo naye tewabirawo tewabirawo ki wenrm kyova olaba osanga semujo afuna obulu kumi nobwo nga walirowozeza buli awakanya eyawala naaba nrm nga tewetaaga kwagala semujo mutikinga okitegeera hmm. naye wabadde obasanga abala bali wolanya abala ali wakadaaga bagenze kubwa deputy ne bagenda ewa maama ki <laughs> mongi kubanga anita nze pasole mumanyi saa kumweganga tuli mu fdc nampita mutabaniwe shes a very generous woman bwaba ayina sente mm. azigaba nimukugamba yabawadde sente yakuŋŋanya abaka bawita opposition mm. ngaakaluka akaggwa olobe yatwana abataba ku centenary park ye n'atajja ne bamuholesa wezi n'asooka n'abaweereza agaaga kubetondera tujja kusinkana naye buli agenda ewuwe ngaavaawo ne milliyoni ezi ngaavaawo ne milliyoni ezi kakatiandi gye nimugandi andi oh, yeze eh, akati bo bano nimukugaba baka ba paalamenti batunuulira ani ali generas ajja obbayamba okusooka okufuna siroyo ah, ah, eh. siroyo yes eh, bamulonze lwaki eh, ah, ah, yabadde asinga gundi yabadde asinga kansonsi bambi eyamuintroducing ze dr lurume n'akulaga ababaka nga kkumi abali senia eh? mwemuli wa both obos mwemuli amekomanda mwemuli insereko nga yeyabasomesa ngaekitegeeza bwoba nga nugera kukola mateeka hmm. oyo lodoni obaleta olina bwomukolaki omuavoidinga hmm. naye ne bagambwa asatu mumatano bamukoze eki muwogo tubeere bamazima tuba tuli wano tubeere bamazima tuli mukuzimba eggwanga lyaffe muwogo asse eggwanga ki eggwanga lyaffe era abalaadalanga semuju ali mukubattira ki muwogo kubanga yabataddeyabataddemu mbeera nasemuju kyeki semuju yasinkanye n'abeme bayita mikwano gye eh. nga bebwalabwala <laughs> bebwala bwala eh? waliwo abantu bamanyi bali outspoken babaka bali mm. outspoken mm. bawudde nga bayita mikwano gya semuju mm. tebayogedde mukana akalulu konna konna waliwo nga babuuza ku fulapa mugenda kulonda ani ah, omanye ebintu yayogedde oludi kya ku tivi naye nga oba amanyi ali ku tivi oba alowooza anyumya mubunyumya waliwo ekizibu ekiri mu ggwanga lino wane makerere mm. waliwo pate bagita mugati pate joni yagimanyi gurupu yabavubuka ababera ku micho nkuluma ah, ah, bo ogenze wala gwali mwaka gwaffe gwennyini ah, abaana abo e, eh, mugati pate abaana ba mugati pate abo tebalinago bawagira nebe basinga obungi ideology yabwe mugati kati oguleta nibakubira mungonaka kaija bawo bawo noyingirawo dawedokita bawo bawo tamanyi najja tamale bawo bawo bekiraja eh, kati asembao nga abadde ki oba ekingi eh, eh? nokulonda bayinza obutalonda abaana ba mugati patapu kakadi kiteweetaga kubeera mugezi nnyo kulaba kintu ekyo nti omugaati pati era kati njagala kubuulira nogera nobuuza kadaga aa ah, ah, siye handolawe yasipendiza ah. esente meka bamubalidde bubi nadda adugamba handoling numbers eza sente hmm. mukana akalulu ku balonzi ebikumi polling station egi yaffeyo mukyalo hmm. yeriko abalonzi ebikumi ebitaano mwabiri ki bayinza okubulira sente nogera nobuuza olanya kulika akalulu naye waspenize sente mekanedawapi teri nkubuulire ate akuteho kuzize muntu wange teri ateakutkuze kati semuji yagamba sigenda bada ekikumi eki kati sohabunu sohabunu sohabunu semuji lwaki temugamba nava mubintu bino obabuuza nti mubi eh? Eh. Ah, eh, tajja kuwangula mm. nebabuuza bwaba tajja kuwangula mm. muli bameka mutuweranga kikumi bwemugenda okuba akalo mu palamenti muwangula mbu nedda kati mu resining ate ah, dda ate kati ebyo birala ebyobyo bifuuka biki bwekiriwo ndiki nobuuza independent agenda mu constituency tawangula nga bagimu ba nrm baya opposition ekia ekikulu mwe musooke mu muwakalo ebirala mukole ki mubirabe naye nga mugaati mugaati singa semujuyabadde n'ebisawo wali balabye nga bamukola ki bamulwane naye gagantaaye ati semuju buli muntu amumanyi nga ruyale ngaayogera mazima ate mupropaganda tayinza kwogera kigambo kyoyogedde taatawo aa mm. genda obuuze taatawo taatawo muwidde ebbanga lyonna ngaayogera kubaka palamenti mm. adava mu buganda abadde ngaayogera erinnya eri eitaira sente za museveni abadde ayogera olinnya eri ne ntya ne ŋŋamba owange obululu bukyuka hmm. naye buli omu yabadde abuuza simuju ekimuleeta mukalulu wako kiki nedda kati kati ndi mukuga nkubuuziza ah, ekibuuzokambuzajuniorozakikyamuleese hmm. manyi wabadde kadaago ne wabaddewo fosi mpitirigo simulwana ye nga talwana Ah, <laughs> ye nga talwaa ah, njakubuuza nedanjakubuuza ah, njakubuuza ekirungi takyalina buyinza eh. kati osobola okwogera amazima eh. kadaga si mulwanyi <laughs> mulwanyi litho litho mulwanyi eh. ate kati ngaoyagala okumutegera obulungi mm. kiyahekirire busoga <laughs> genda obuuze baisaka musumba genda buuze napoitishani benaremu tobuuza boposition maama oyo omwana omuwala oyo eh? singa katonda agaa n'amufula omusajja yahe wali muwulidde ee abantu okumuyita maama maama kati nyakugamba eh. teri kintu kyandasasulyanga lugambo eh? weganga nti maama nasanze juniya oyo alina byadda kwogerak ngaasimaosefu ngezo sene ozikozeeki asiye si wa lugambo awaliwo abagagga nga banyumira nnyo ba reports bathe kiri common nnyo ku bantu abalina obuyinza eh. ne sente era kyovola babeera nnyo ne bakigatto agamubuulira woona abagagga waba akyama ku kyalo ewuwe hmm. alina omuvuka wa bodaboda gwasobola okubuuzaako hmm. kati aba amubuulira nabaddeko ewuwo bano bagizeyo ati ku kyalo bakozeaki ne bamuwa briefing hmm. ne mwami seven lwabeerawoku kyebayita bambega bambega kuwa lugambo kugaba gundi bapangawe bati kayihura twalinanga bu odio bwa kayihura ngo muulira ba bamuwa lugamba eh kati nagamba atya ngolaro mukola ki rumunyumira kana mama kadaga rubadde rumuomera ngagwe kyokola era ami kyabale tamanyi abalabadde bawairiza ba MP banabwe abawezi trip Yaga ndiguli namwewunyiza wamukolera bwoti mazima <laughs> namusanza akwogerako takwina kugeyo ade bamwogerako gwenge ipapula akulachi ngabikwata ngasaininga kubanga kadaga abadde yetaga ki <laughs> abadde yetaga abadde yetaga kumanya hmm. kakati omaisho yaffe eno tuli mukwebuuza kiki kyetufiiridwa kadaga okuba nga tali mu ntebe eh. nga tumaliriza eh. kambuuze maama kadaga abaana be baawe bamukoleddewo kaki jolo yabadde ne birthday hmm. Hmm. Ah, mwana simanyi kiki kyotamanyi <laughs> nedda ibaire nkisoyo olwaleero ntegera nti ndoza leero ebadde birthday ebadde yajjo ala famire ye abaana be mubawe kiki eh, eh, eh. naye alimba kiki yali badde akola billboadi nga yambuka ali ekoona za billboadi happy birthday kadaaga baali kwaddwa geiza namu akalulu omayimba nga nti omukulu omanyi kati kankalinjababuulya real politics mm. machevera atugamba never appear to be outshining your boss tolabikanga ayagala okusukkuluma nkamaawo ekyokubiri machevera natugamba tolabikanga nti olabika osobola okudda mu bigere byaki bya mukamaawo mm. ani akikola much what much very au mukatabo kwa kitale priest eh ina gama junior mukama wo mulage toliro yo go singa era no malova mu organization ine gwa ajja kwagala era skolo mutufu eyeta okusoma kitabe kimukwata kwa muita moy daniel daniel mo daniel arab moy ali vice president owa owa kenyatta mm. yajjanga mu ofiisi ya president natula ku reception abakikuye ne bajja ne bamuyitako ne bamuyitako saa kumi president avaayo vaisi kiki nti obadde ndi wano okulinza nti munawe wadde wadde bakwetaaga ennyo naawe olimba waalize gundi eyo bwe yagwa bwe yafa kinyata abakikuyu bonna baagamba kifala kyaffe kino gye kiba kifuuka ki kipurezidenti tujja kifuga bakimanyiramu emyaka egyo ebiri nasooka nabakwatako nabakwatako yabakulukuta emyaka abiri mu egyo era nze omukugu abagamba abantu sekandi sifala student wa mekeveri noni mugaa sekandi sifala mm. kuba fe abamulabako nga sipiika wa parliament mm. sekandi yalina obuyinza sekandi ngaakanga mm. olwo yakanga balukyamuzaabo nobalanga bonna bakoze eki bakankanyeyeyeye naye sekale yafuuka vice nagamba mukama nga ayagala obuyinza bwe kyekyagobeza bukenya kwagala kumufaanana bwekitegeeza ogwo omulimu agukolaki agusobola sekandi tayagala na motoka nnya atamalaka ne motoka zeezi satu ne mujjaamu n'abeeramu kati akawungeeza omusanku popupo nga yenyweramu bwamutuma obubaka abusoma nga babukolaki webuli kati agenda kuba nga vice president asinza okukolaki mwam seven namala azikirira wano eh. obalaba ne batanasoga nti okukakanya abantu sekandi onokakati mm, dweomulaba nga wayiseewo emyezi mukaaga nga amaze okwenyweza n'otegeera nti omusajja bulijo simukaddeki <laughs> wamanyi kakati kadaaga eh, eh. ensobi gye yakola yatandika naye okwagala okubba sho no ndi mukugamba no, kati nkubulya politics yes, yatandika okwagala okubba sho abamanyi mu imu seven bamukugamba ne bwomuwa amagezi tofulumu ebweru nonyumya nti waliwo kamwa kabikasa siroganga siroganga mubagenda nebagenda ne kabaka mutale nga alina eddagala agenda okukola kyokufuna kakati siroganga ateekamu kukenge abanyumya kabaka ojjukira eri gye twagenda nagamba ono alabika ajja kuleeta ki eh, obuzibu namutta bwomuwa amagezi sirika ye abajja mupublic agambe dokita ono ekintu kino yakikola ki yakimpa nebwabatoyagala kwebuuza mulimba ekola ero nze kwebuuzaako mukamawo ojja kulwa kuki ku mulimu naye bulwolaga mukamawo kakati nga juzi yalawo okulaga nti amuddamu naye ngaate badde eri munda ayogera birala ojuga kukyokuba abaka ba palamenti yali yewandiisa ebbaluwa mbu yefulambu abuuza bwe yabadde mu kampeini nga noonya obwavaisiyamani bwaki bwenaremu nalaga mbu aa ogwo omulimu nagukolera ddala omusajja nemuyamba nayitawo okutusa omusajja mge nti aa omuntu eyankwasizaako nankabirwa aba atandisa okukolaki okukuba bwebakubula ebyaddemu eyo meeting gyebabaddemu nga byamubuuza ngonoebwatebwalaga okwadimitinga nti kati gweomulaga nti okoze eki ofuuse munene abadde amukkiriza okufuga kyapa yamagye nagitamuna nagenda ebwe mulage nti ekyo kyakola ki kyakabi gwenonga ku ttaka bwozimba ki ebibyo bwozimba ebyo bwozimba ebibyo yayituuse bwayagala naye bwe yalaga okulaga kati nga nakino nti ki nti mhm. akugambye nti ayagala kuwa vaisi noja nokitubulira yeddeetaga kitunyumiza wadde nga abuganye yalisirise yabadde ayinza okubaako bwamukola ki naye natuuza olukiiko ebusoga e, e, e nagamba nze sikola bwa vaisi kubanga tebulimuki mm, buyinza nze njagala kuwa ebridgi katokola bwa vaisi omanyi kyoba okoze oba ogambye abantu omusajja balonda nti muli bajjega okubukkiriza kati omulabwabuga kati oba oyigiriza ne banna okujeema kakati fe abamanyi communism hmm. mwami mm. museveni azimba communist party aba, abali mukibiina kye kyebirabidde okutegeera kyovola teri lida wa nrm atagenzeko china taliyo ali sirias teriyo atagenzeko north korea ekibatwalayo balabe e, ekibiina ekyo bakikola ki kakati e, gunalinsoma ekitabo kya gorbachev ng'agamba nti mu meeting za communist party olozi yatulangamu mubaberangamu omukazi nga balina kyebagala okuvuga omukazi najja omuzimu gwa stalin guninnyeeko omuzimu gwa stalin guninnyeeko akalaga musalin ekyo takyagala kakati nga salin eyafa nga bakulaga mbu era akyasobola okutambuza ki communist party so kati mukyala kadaaga yabadde mu organization ngaate mwagirimu ate ngaayaga naffe endulu zopposition azifune kwegambanga tosobola kuba na fesi bbiri nomalako junior sibula abatulaba nga oyogera ku kadaga tukoze loosi mukwano gwe mm. mm. ngage omusajja bannuku omuntu ava mu kifo abadde bamufunamu be basinga oku ebiseera mm. ah, ebisinga abantu bakukozezaako okuyamba nga nkompe yalinga kadaga ne honarable kuteesa n'abalala abaludde ennyo mwenaalemu kadaga honarable kadaga nga mwami kayiga bwayogedde lwakuba buli muntu bwalaba abalabe be mu kintu aluzinga jajiment yes waliwo statements zabadde akolaki ayogera naye nga bituufu nga bituufu kubanga era ekya vice president ekyo era okiraba nti munange ekyamaanyi matini sebintu ebisiga badde bituufu naye nga eggwanga era nga abaagaliza uganda emirembe tujja musubwa lwabadde akwatagana nabo ne babadde agezaako okuyamba mu projects ezabakyala ezimu ezisinga obungi oyogedde bulunginebyakoledde mm. eggwanga ate ate ne bwetudda mu women empowerment mm, mm, era abantubagenda kufiirwa obawoma ne mpbajja okufiirwa bajja kufiirwa because nagambye tebuli muntu wabeera mu kifo hmm. Hmm. era wabaawo ababadde bayambibwa abajja okufiirwa ne projects ezijja okukolaki ezibadde ziyamba abantu kubanga nga bwage nti omu kuba mp amonge ali generas agaba sente eh, nze njagala nnyo omuntu alina sente ate ngaazigaba hmm. ekyo kiba kirungi <laughs> azirina ate ngaazigaba kubanga mu uganda muno mulimu abagagga abazirina naye nga tebazigaba naye nga tebasobola kukolakiwadde okuzigaba mu bubi nakyo kikyamu newankubadde okuzigaba mu bubi oba mu bulungi nekintu kimu kyenjizemu mu discussion eno among yalimu fdc kati wa nrn kigende mu maaso ya so bangi abalina sente naye nga tebasobola kukolaki era bagaba za nrm yazina nga alimu fdc neda yeneda kyoyugana kyadde nga aliko nga newaba bythe among eh? babagala bakwavu waze babagala bakulaika oba ekyo hmm. state bwebanga eri yatukunga so kyendowooza kati okusigala ngaalimu ebyo ebya un ebya woman empowerment okusigala ngaakola nga bwolaba wakesisi eyaliwo omukyalo omuyalimekubakati onarebo kadaga talina jajja kuwandiika kifo nti njagala mulimu okutuuka kule boyo bwa sipiika odda ku bwa vaisi ova ku bwa vaisi oba odda ku bwa pulezidenti hmm. ekitasuubira nti ekya vaisi pulezidenti yakiganirawo so ndooza asobola kukola mu un okusigala nti abakyala bamufunamu ne ideas akatalekeka olowooza ayinza okujja kwa pulezidenti weero kiba eri ku muntu ah, eyo the choice ye hmm. siri spokesperson wawe naye ndiwe ndowooza ndooza nti tajja ayinza obutajja ku ekyo anaaba atatonekako nayeasigatuzulnaye ayinza okusigala nga ayisaamu ebirowoozo omanyi abantu abayisaamu ebirowoozo byabwe si kamera nti omuntu emukoma omulaba ku kamera nti ebirowoozo byo bikoma kati waliwo naaba konsultant hmm. nga ye bamwebuuzaako bwebuuza nga mwami bidandisali abantu bwe batyo batera kujja ku kamera naye omusanga bawe bamagezi kati nga bwolaba mwami kaija nti ebintu byebyobufuzi abitegeera bulungi era abimanyira abiruddemu so can be a consultant but i don't think that she will come for president alright kale tuyinza tweyanze ngero kyali kumpewo mukulu kaije hmm? bugambo biri busatu akasooka ku kadaaga olowooza ye ngaomuntu laavu y'ensi ye anaaba nayo ng'avudde mu ntebe n'ekisembayo olowooza asinza okujja kuba purezidenti kolaba eh, alozezzaako e, e, ekyowa president hmm. ekibero kyekyayisa adde akulonkingira ku kino kubanga owa president yabwetekerako okuba abadde abusobola nga alina kino ekifo omanyi omuntu abadde n'emyaka egyo amakumi asatu ng'omuzindalo gukujja neoba togwagala nga gujja kuba kati yagenda oba kati yagunoonya ate kalono yamuwa si oreta mm. kati eno clout yobwa spiika yobwa minister minister regional affairs bwe yaina yaina akati bagamba around 2011 baali balowooza mukama waabwe ayinza obutajja yomuku baagenda ne bamobulayizinga n'akasente waliwo omuntu yagenda nga ayina naye gyanoonya sente nasala nga yakoze eki nga yatuuseeyo kakati <laughs> eh, eh, akati olwo ng'ayina ki clout eyo eh. kati bwatalinnya bwe yatya ekigere n'akizza eno e. tayinza kumala nga backbench emyaka etaano najesimikwa vice president ba president olina kuba nga oli orator e? kubayita abantu nga kati nga bolaba singa kano nali amwedde eddoboozi ngeri asesiri ogwalo hmm. e? basalamu musomba nga lyalina n'agattako E CV ne sente awulumba ne oba tolirina eryo eh, nti kubanga ah, statement ye batekyakanga oba ontegeera statement eba kyekyaka kati ogenda mugira emyaka gigenda okukuyiwa mu bwegiti yaho iroba olina okuba kyovola ffe ababadde ku politikisi wa kabalaza hmm. nembanga mukyatuwe muzira waliwo abatuka kati oba mukikola mutya politics office noweebweru si wanjawulo nnyo tuli abadde nga ne media nga asobola ogisaso nagifulaiza nebaga sipiika abayita ayina nakitegeka naye akaaga agamba ki sobalanga nokubuuza agamba ki naye olikwadegaagambu sipiika akola ki abayita nga baje eh. naye kale abuuza agamba abanamawuli abo nze mamanyi abuuza agamba ki talina kyatuga bamanyi okugoba mbabazi bweyavaayo obadde omuwuliza Ah, tetoyeeretomu eh, eh, abaana bano bagoba luuma kati gwe balinde bagenda kubeerawo olanya omulabe ng'olanya ebulijjo eh, olanya mulungi nga bo kati omanyi bwe balinga ba promotion nga gwe batunda ebirungi so that is where we are. We are. yatomera yali yesa nga bwe yasobodde okwesaddaka ku luno ne wano museveni yabuliddwako amwesimbako kuno eh? biri guno guno yabadde wakira mulomba ah, nedda <laughs> kadaga kyeryayagala nemugoga kyedaga kyeryayagala ate mubiri tebadde muwagizi we eh. yali amukolaki amulumba da yali amulumba natya biri kumi na mukaaga yakolaki yatya biri kumi na gumu yakolaki yatya ze ziba sizoni zo zokolaki biri gumu dokita besi yali tajja kuba president yali ateesetese nga ku bidandi sali ah, gundi kiyonga okusatu mwerabidde kwekwali yalina okuja okuva ku presidenti bweyateekateeka yabatuukawo okubaigwaa nti banne nti aha ekintu kimaze omusajja tumukole ki tumulumegamba a ah, omusajja akyayokya omusajja akyayokya n'alumba mukazi we mukazi we n'agamba manye okwogera naye museveni mutya musajja ajja kunzisa kakada agenda okukakana nga amaze okuvuzimba infrastructure naye ng'agiridi nga yakola ki yabakatanga tiomanyi gwoba olumba akuia banandala mafaabi bagundi bagaruga banjuba nibagafe tujja kunonya sente gwekolaki lumba kati babidani bagala okujja nga ono amaze omu okuwatamu bbiri mukaaga ngaabantu bakyabaloga nti wemwali mulina okukwatira ku kintu nga kyokya hmm. mwakitya nga buli omu amukolaki bamuga besi omusajja walirinzeemuko bambabazi bagenza okujanga nti aa ah, ah, nga tokyalina kyokola ki kyokwatamu awo weyali alina omukwata kati wano omusajja nga amaze okudismantolinga kyagenda okukola n'abantu be bonnabonnabonnabonna agenda bba ndikolaki bw'anaamusanga eprojekiti agina ate nze mbamanyi bannayuganda bagayita magoma gavugira aliwo enamba yakadaga bagenda gisa mu blakalisiti tebagala kulaba simu zaabwe nga kadaga abakolaki abakubira obugee muzeeyi mukazi hmm, oyo ali mwangu era gwe tukwewuunya <laughs> obadde musajja ngaogumiikiriza olaba ah, obadde okola bino waapi olimba obadde okola ajjanze twalina omukyala mulirwana waffe yatunyumiza kyebayita obwavu hmm. yagamba yali mukyala wa yesu amala gyobitasejja yesu amala hmm. mukyala we nagamba nti sente bwezaggwa ojubujjukira wano ngaemoroka zivaano ku sande nga buli sande olowooza pate naye sebatanakulya nga sente zikubuzeeko ononye newakagali akyamawo nga tomukolakitomulaba agenda tanga kufuna busimu bwabaconstituency mama tata gundi afiire eh, nga kitalo wazira buugi <laughs> eh, nti kale mobile mone eh, gundi waliwo kaspeech de kanasare mama ndikale bwato bajja okukolaki gasigalidde omusajja oh, mukazi mumuleke ebitiibwa byajja kufana nonze nkubuulira bannansi betulina kakati ngaoloba nkubuulire bagobi ba ddiiru eh? kati ogenda okulaba line up eh. ey'abantu abatulako e- <laughs> okimanyi ewoolanya baali tebagendayo hmm. anti atoolanya anti si abayitaga ba trip hmm. eh? abatalinakimuofiisi hmm. nga temuli mu sente baba mbayi sente gyezikolaki gyeziri kati bwyagenzi nabagaba bannange nedda mbasonyiye eh, naye bwolaba twefumye nnyo hmm. nga weetaaga twogere ofisi yange enzigule sijja kubulira manyo yizo basanga leo ndabadde ku palamenti hmm. oyizo basanga nti Omai, the other one has a politics, you know, as you are aware, but you are a very good man. What am I going to mujukiza, but tuwali makerele, eh? Tuwali na we, eh? What am I going to eh, eh, mujukiza? Ojukeria sasiri bakubangu li makerele. bamukwako esasi nga alikusitrike naye yali activist wamaanyi obwavu yane bwamuyingiza enaalimu obwavu buno mumuseveni mm. ayina bankuba kye bajjuddeyo eh. that is what is going to happen ogenda balaba obalabe mr speaker sa oba yebanamwita dada <laughs> ama mubeere bulungi <laughs> uganda nzibu tuyanza tuyanzeke mm. olunakole mutukkirize programu yaffe ekuma olunaku olwaleero naye nga omukama ngaasiimye we shall have the same show if all goes well naye nga musigala mukirowozaako nemukoleko research twetaaga tugenda kwebuuza nti eno parliament 11th parliament kiki kyetugisubiramu fe bannansi social services going to be worked on or are we likely to see things depreciating or are we likely to see things shining are we going to see things rising or downfall awo simanyi omukulu ngaasiimye kaijanga wali tujja kuba ne tama ne junia wamu n'abalala omukama gemve sa please kindly keep subscribing temulaba bulabi subscribe tubasaba watch subscribe god bless you see you next time and bye bye